हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम क्या सीखेंगे चलिए आइए आपको बताता हूं सबसे पहले देखिए ये टैली प्राइम ओपन किया हमने ठीक है अब ये कंपनी बनी हुई है राम कंप्यूटर क्लास अब देखिए समस्या क्या है कि जब आप एफ इलेवन की प्रेस करते हैं अगर आपको जीएसटी इनेबल करना है या कुछ ऐसा काम करना है तो आप यहां पर F11 की प्रेस करते हैं और कंपनी बनाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको इनेबल करना होता है या वो पहले से आपको इनेबल मिलती हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको इनेबल करना पड़ता है तो इसे हम इनेबल क्यों रखते हैं आइए समझते हैं सबसे पहले तो यहां पे देखिए मेंटेन अकाउंट्स तो इसको यस रखा गया है और यहां पर जो मेन है इनेबल बिल वाइज एंट्री इसको भी यस रखा गया है अगर मैं इसको नो कर देता हूं यहां पे एन प्रेस कर देता हूं और अब कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं तो आप बिल वाइज डिटेल नहीं ऑप्शन आपके में आएगा यह दिक्कत होगी यहां से आप बी प्रेस कर दीजिए और बाउचर में आ जाइए अब जिस बाउचर में चलते हैं और यहां पर ये मैं सप्लायर का एडवांस नंबर डाल देता हूं और एक अप्रैल 2021 और यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी बना लेते हैं हम यहाँ पे मैंने कर दिया है गौरव ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी और इसे मैं डाल देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में तो यहाँ से आप इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल दीजिए तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया अब यहाँ पर नीचे मेंटेन बिल बाय बिल ये सब नहीं आएगा आपको क्योंकि आपने ऑफ कर रखा है दैट्स वाई और यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक आइटम है उसे आप परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पर 109 स्टॉक आइटम मैं परचेस कर रहा हूँ सौ रुपए खरीद रेट पड़ रहा है तो बाकी अगर आपने जीएसटी इनेबल किया तो यहाँ पे जीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ ही जाएगा आपका तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगा लेता हूँ सेम स्टेट का मामला है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया हमने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया ठीक है अब ये जो परचेज किया हमने यहां पर इसकी रिपोर्ट हमें देखनी है तो डिस्प्ले में जाना होगा तो दो बार डी प्रेस कर सकते हैं आप ठीक है डिस्प्ले में जाने के लिए अब जो हमने एंट्री पास की है वो कौन सी एंट्री है ये देखना होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं और हमने बनाया था गौरव सिंह तो ये हमारी एंट्री है ये देखिए यही हमारी एंट्री है और यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको नजर आएगी अगर आपको प्रिंट करवाना है तो अल्ट पी ये तो मैं हर वीडियो में लगभग बताता ही हूँ आपको यहाँ पर आई बटन प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर आपका प्रिंट आउट दिख जाएगा ठीक है तो ये आपका प्रिंट आउट है लेकिन अभी हमें क्या करना है हमें इसका पेमेंट करना है क्योंकि हमने परचेस किया तो परचेस करने के बाद पेमेंट होता है तो पेमेंट करने के लिए हमें कहा जाना है बी प्रेस करना है बाउचर में आना है और बाउचर में आने के बाद कहां चले जाइए पेमेंट बाउचर में पेमेंट बाउचर के लिए आपको F5 प्रेस करना है जैसे ही F5 प्रेस करेंगे बस ये पूरी डिटेल इस तरह से खुल जाएगी ये लेजर्स पहले से बने हुए हैं और हम पेमेंट क्रेडिटर पार्टी कौन सी है उसी का लेजर हमें लगाना है तो यहाँ पे गौरव सी ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी इसका लेजर लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बारह हजार आठ सौ बासठ रुपए इनका बकाया आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर बारह हजार आठ सौ बासठ रुपए हमने किया और एंटर प्रेस किया जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहां पर ये कैश में देना है कैसे देना है तो जैसे मान लीजिए कैश में ही देना है तो ये कैश कर दिया हमने अब यहां पर आप जैसे ही आएंगे तो खैर नेगेटिव कैश है कैश अवेलेबल नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं यहां पर मेंटेन बेल वाइज डिटेल वाला जो बॉक्स ओपन होता है वो यूजुअली ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमने उसे ऑफ कर दिया था अब ऑन करते तो क्या होता देखिए अगर ऑन करते तो यहां पर देखिए मेंटेन ये इनेबल बिल वाइज एंट्री है इसको यस कर दिया मैंने और बस यहाँ कंट्रोल ए प्रेस किया अब देखिए अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा अब जैसे मान लीजिए जो पेमेंट किया हमने वो एंट्री मैं कर देता हूँ डिलीट तो यहाँ से दो बार डिप्रेस करते हैं और जो पेमेंट वाली एंट्री है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो गौरव सी पेमेंट वाली ये एंट्री है ठीक है देख ही सकते हैं बारह हजार आठ सौ बासठ रुपए पेमेंट हुआ है इसे मैं अल्ट डी प्रेस करके डिलीट कर देता हूं तो ये डिलीट कर दिया हमने अब डिलीट कर देंगे तो यानी कि पेमेंट जो हुआ था वो हिसाब किताब गया खत्म हो गया हटा दिया हमने इसमें से अब देखिए यहां पर वापस से पेमेंट करते हैं तो अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या क्या है वो पता चलेंगे आपको तो यहां पर गौरवसी का लेजर लगाएंगे तो यहां पर अमाउंट तो वही दिखाएगा आपको बारह रुपए तो मान लीजिए यहां पर बारह रुपए आप करते हैं और इस बार मेंटेन बिल वाइज डिटेल ये वाला हिसाब किताब चालू है तो यहां पर जैसे ही आप आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये बिल वाइज डिटेल वाला बॉक्स ओपन हो गया है और यहां से आप आ, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं अब ये बिल वाइज कौन सा है आपने एडवांस में पैसा दिया है अगेंस्ट रेफरेंस है किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है ऑन अकाउंट है या न्यू रेफरेंस है ये डिटेल नहीं खुलेगी अगर आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल को ऑफ कर देंगे तब तो। कैसे यहां पर जब आप आए थे शुरू में मैंने आपको बताया था यहां पे आपको F11 की प्रेस करना होता है अगर आपको जीएसटी वगैरह चालू करनी है या एडिशनल फीचर्स चालू करने हैं तो और यहां से ये इनेबल बिल वाइज एंट्री इसको अगर आप कर देंगे ऑफ कर देंगे तो ये चीज नहीं आएगी ये जो बॉक्स ओपन हो रहा था अभी वो बॉक्स ओपन नहीं होगा तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये बिल वाइज एंट्री है क्या और ये क्यों आती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video